Već 18. godinu za redom časopis PC Press organizuje konkurs za najbolji poslovni sajt, a od ove godine i najpopularniju Facebook stranicu. Čitaci našeg sajta su nam predlagali Facebook strane, dobili smo zaista veliki broj predloga i onda smo na osnovu e, kvaliteta strane i broja prijava napravili selekciju i odabrali 25 Facebook strana koje su bile u tom nekom finalnom glasanju. E, zatim su e, naši fanovi naše Facebook strane glasali za, za svoje omiljeno od tih 25. Čitalci ovog magazina glasili su putem Facebooka za najpopularniju stranicu na ovoj društvenoj mreži. Nagradu je osvojila stranica Svako dobro kompanije Hemofarm, a zaposleni smatraju da im je nagradu doneo drugačiji pristup prema zajednici. To je jedan pozitivan pristup životu koji je baziran na podeli i na razmini lepih misli, korisnih i praktičnih saveta kako živeti bolje i zdravije, i na uopšte jednom pristupu koji može da se definiše i samim nazivom stranice koji potiče od naših slogana, a to je svako dobro. A svako dobro je upravo i e, filozofija našeg poslovanja. A ono podrazumeva da se mi trudimo da ukažemo ljudima kako mogu da naprede kvalitet života. PC Press kao jedan od najpopularnijih mesečnika u zemlji u oblasti IT-a do kraja meseca izabraće i najbolji sajt u okviru njihovog konkursa Web Top 50.